Vamos Φύγε από εκεί Γιάννη, φύγε από εκεί. Έλα πες από το κύριο Γιάννη, έλα. Έχει πέσει ο Γιάννης. Φα... Команда пора. Καλά. κομμάτι από ραφ. Έλα, πες μου. Έχει πέσει ο Γιάννης. Αλέξη. Λάκης είσαι εδώ μπροστά μας, ναι. Έχω χάσει τον Ορφέα, εσύ στο κομμάντα πορά. Μον, εδώ γύρω μας έχει επαφές λέει το ελικόπτερο, τον νου Το ξέρω, το ξέρω, και πολλούς ε, που σέρνονται. Καβάη, προφήτε λίγο εκεί πέρα στις ε, οικοδομές και ίδιο. Ελυφθεί. Πάμε προς τις οικοδομές που προφήμαστε. Ε, ναι. δεν ξέρω. Περίμενα. Ο καπνός ο άνθρωπος τι είναι για κάλυψη δικός μας. Ο καπνός ο άστρος είναι δικός μας, λέω. Δεχόμαστε εδώ, δεχόμαστε. Ναι, ναι, ναι, πάμε, πάμε. Θετικό έχει πέσει ο Γιάννης. Μπες μέσα, ράφτ. Θετικό. Θετικό έχει πέσει γέννηση εκεί. Πάμε για κλειάρ. Πάμε, πάμε. Clear, clear, clear. Clear, clear, clear. Clear για εδώ. Κάτσε χάθηκα. Πάμε, πάνω, πάνω. Πάμε. Μπαίνω δεξιά. Μπαίνω αριστερά. Πρέπει να έχει επαφή σε Λίφτ. Είναι clear. Κόπη. takes longer. Έχω βάλει additional. Ωραία. Πού στο μπούτσο είναι η έξοδος. Πάμε. Για τώρα που στο μπουτσο ειναι η εξοδος για τωρα που ρωτησουμε για τι είμαστε εδώ πέρα Λοιπόν, όλε οι ομάδε κατεβείτε κάτω τέτοιο. Όλε οι ομάδε κατεβείτε παραλία. Κατεβείτε παραλία. Πάμε παραλία. Όλε οι ομάδε κατεβείτε παραλία γρήγορα. Όχι τέρμα κάτω, στα σπίτια στη παραλία. Εκεί που είναι ο Μόγκ δηλαδή. Οκ, okay, κρατάμε τη θέση μας, περιμένουμε. Πάμε να βρούμε τον Μόγκ κάπου. Ε, πρόσεχε, εκεί μπροστά, είναι μάλλον αυτός που πυροβόλησε, μη φεύγεις μπροστά. Αυτό είναι το λάβ μας. αυτό. Δεν μπορώ να πει το δώσω. Κόπη. Ποιο είναι η... Ε, Ραθ, κάνε become a γρήγορα. Έχω ρε, έχω στο, στο γελέκο. Λοιπόν, θέλω σιγά σιγά να αρχίσουμε να προχωράμε northeast, τα ναι, σπίτια, μέχρι να φτάσουμε στην άκρη της πόλης. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πάρτες τώρα, πάρτε τώρα, να επαφες Επαφές, επαφές, επαφές, northeast. Επαφέ στι 17 μοίρας της Εκεί που ρίχνει το ελικόπτερο έχει άπειρες τι άλλε ορθίε, τι άλλε ορθίε. Δεν ξέρω αν με ακούσει στι 15 μοίρες επαφέ τη λήξη. Γιώργο, ήρθαν τα άλλα παιδιά εκεί, έλα εδώ σε μένα, έλα εδώ, έλα δεξιά σου, έλα εδώ, έλα εδώ, σου καλύπτουν το τρόμο, έλα εδώ. Γιατί αφήγανε από εκεί και αφήσαν όλο το South ε, έτσι, κάλυπτε South. Θα γίνει αυτό που ζήτησα. Πανέλαβε γιατί είχαμε πρόβλημα. Μέσα στο σπίτι. Η επίθεση είναι αυτή, γάμο. Χίλια άτομα. Πάμε, έλα, έλα. Κομμάτι, πανέλαβε ο Μόκ τι θα κάνει. Λοιπόν, ε, θέλω εδώ που είναι ο Χαβάη να κρατήσει κάποιο point για να ξεκινήσουν να, να φτάσουμε μέχρι να ορθήσει πίσω πίσω. Ωραία, ερχόμαστε εμεί. Ερχόμαστε εμεί. Πίσω επαφέ southeast. Εκεί είμαστε northeast μαζί με το χαβάι. Ράτ κινούμε μαζί με το Χαβάη. Έχει επαφέ πίσω southeast. Νίκο. Έχω αφήσει άτομο και καλύπτει southeast. Τζάρκο μένει εκεί, μένει εκεί. είμαστε πίσω σου. Ο Άλτ πήγαινε στο επόμενο κύριο. Ας με το κύριο. Όπα, όπα, όχημα, όχημα, είναι άρμα, άρμα, άρμα. ε, south east, άρμα. Άρμα, south east, αν φέρνω. Άρμα, άρμα, άρμα. Στα east μας, δεξιά μας, επάνω στο λοφάκι. Είναι, είναι, είναι προσέγγιση. Είναι, είναι, είναι down, είναι down. Έχω κάνει abandon. Αράξτε, αράξτε. Είναι down. Κοτ, κοτ, κοτ. Κομμάντ, μπορούμε να σηκώσουμε RPG από κάτω. Ναι. Κόπ, σηκώσουμε RPG. Προς όλες τις ομάδες έχουμε σηκώσει RPG. Ο Μούγκας σηκώσει RPG. Προχωράμε μέσα. Αρχίζουμε να σκάπουμε. τσεκάρω το πίσω το τέτοιο μου. να έχετε το νου ότι πίσω από τον καπνό τον άσπρο υπάρχει επαφές. Υπάρχουν επαφές. Πίσω από τον άσπρο καπνό έχουμε επαφές. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Χαβάι, θα έχουμε rearm στο κατοχάσιο. Τον όσα, τον όσα, σε κάτι θα πήρα από από Ναι, ναι. Πάμε, πάμε όλες οι ομάδες, πάμε να καλύψουμε τον μπράβο. Ε, ερχόμαστε, ερχόμαστε, ερχόμαστε, είμαστε πίσω σας. Εμείς καλύπτουμε τα νότια σας, προχωράμε. Έγινε, έγινε, έγινε. Πάμε να καλύψουμε το όχημα. Σαρισά, θέλω με το προσωπικό να κάνεις όπιστα θα μπούμε μέσα σπίτια. Πάμε εδώ μπροστά.